meine Damen und Herren. Great Voices. Mille grazie, vielen Dank. Kommt zu mir. Schön, dass ihr da seid. Sit down, please. Ciao, ciao. So, ciao. ich habe jetzt Come für euch... How are you? Fine, very good. Thank you so much. Thank ciao. You so much. Buonasera ciao. a tutti. Molto, ciao, ciao. ciao a tutti. Molto bene, molto bene. <laughs> We are very I don't, I don't speak Italian, so um, I We would can like speak English. It's fine. You speak English. You- wir, sprechen, wir sprechen ein bisschen Englisch When miteinander. Italian talk, you understand what they say. Ja, ja, ja, ja but that's ne? true. Yeah, but ah, I ja. can say, ich liebe deine Augen. Oh, das ist schön. Alles bedeutet Amore. What, what amore, Amore. Ah, what did you I, say? I say I love your eyes. Sign, <laughs> oh. so ich sign, habe, genau, that's for the moms, for the mother, Mother's Day, right? For the moms. For the Mother's Day, for tomorrow. Italians. We would like to make a mama very, very mama, happy tomorrow. Mama. We love our moms ja, yes. sie lieben ihre Mama und sie werden diese Mama ganz, ganz glücklich machen und schicken den Ballon in die Lüfte. Okay. So, la, let the balloon fly. Okay. Für die oh. Mama. Ah. Okay. Yes. Well, we Il can say. Der Flug des Luftballons. I can say. <laughs> Wir freuen uns, dass ihr in diesem Jahr ähm, etwas ganz Großes vorhabt. You have big plans for this year. Yes, now we are going back on tour. We have this worldwide tour, more than 100 concerts. So we are very happy and we'll be touring all around Europe also. Sie werden durch ganz Europa äh, Tour machen. Sie haben viele Termine. In Austria too? Uh, yes, we'll be touring everywhere everywhere. Überall sind sie, natürlich auch in Österreich. Yeah. Wir freuen uns drauf. Good luck to you. Thank grazie, you. Thank grazie. you so much. I, I want to just say, ich liebe meine Mama für das ganze Leben. <laughs> für alle Italiener ist die Mama natürlich das Dankeschön. wichtig. Mama is the most important for Please, Italian man. We have it? our moms in our heart every single oh, day. We are good. Italian. Wir sehen euch später nochmal. See you later. Thank you yes, for being thank here. You. See you later. You so Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.